Vamos lá. Bora. Dois mil quarenta e três. E é o Pragmata, não? A dinosaur outbreak will soon occur. Residents in the affected area have been evacuated. Dinosaur Outbreak? Como assim? A vortex warning has been issued. Please remain indoors. Esses bichos andam tudo rebolando, né? <laughs> Gente, desculpa. Mano. O ah, é o pragmata mesmo. Ih, já virou outra coisa já o <laughs> Desculpa. Os dinossauros caindo. Ai, socorro. E o... Tipo Vitor, tem uma Regina ali, viu? Uma garota ali, ó. É. Caralho, mano. O que, que é o pragmata? Ah, é o Dino Crisis misturado com... Só que no futuro. É, Mano, eu dei muita risada do É o Warframe. Nossa, velho, eu achava que o Fragmata era outra parada, mano. O jogo é tipo um Warframe, tá ligado? A <laughs> gente, eu tô rindo desse dinossauro cair. Ai, mano, por que, que eu vi graça nisso? Nossa! Meu Deus! Ué, isso é tipo um negócio de, de horda, mano. O Nelian falou, eles são da mesma cor. É? Desgraça! Disse o bicho ali. o que é esse jogo, velho? Maluquice. Exo... Exoprimal. Ah, não é o Pragmata. Ah, tá. É Exoprimal. Welcome to IBS. Exoprimal. Ainda bem que não é o Pragmata, então, porque, mano, que... É, Ó, oh, já tá... Pra... Viu como dá pra fazer dinossauro na... Dá pra fazer dinossauro na R-Engine, né? Olha aí. É. updates